és un pas endavant en autonomia de les dones, no? en reducció de desigualtats, però ha d'anar acompanyada de polítiques estructurals que, est que estem fent i que anem impulsant, no? a nivell també de reforç de serveis públics, no? amb salut, amb educació, amb, a nivell laboral. Per nosaltres era fonamental posar les dones en el centre de qualsevol política i enteníem que aquesta era una mesura imprescindible per tal d'avançar doncs, per, per pal·liar perdó, les conseqüències de d'aquesta feminització a la pobresa als nostres barris.